mbaga nti ensobi kana for us january 2020 completed at my residence at zana kakati nkugamba veterans had hoped to benefit from the presidential nominations to ca and nrc however with the promulgation of the constitution these positions were abolished and what was left as ex officials in the case of ministers, yet these cannot vote on important matters in parliament. Attempts, attempts to retain some control through the National Council of State as proposed in the draft proposal constitution were opposed by the powerful newcomers, who included Professor George Kanyahamba. The council had representatives from the army, which would at, at least offer former fighters some control. The idea of the council was not new. For instance, in Turkey, Yame can reject a president. The idea operates on the same principle as the Electoral College in the USA. The newcomers wanted to destroy the legacy of historicals. To many of the newcomers, NRA appeared to them as other previous armies that had appetite for political power and therefore had to be tamed. The newcomers also wanted to eliminate whoever was favored to hold an office of the state, especially those appointed by the president. bwe bakola ca is tebeesigalizaawo kantu Motake the military rejects a person ne bwofuna no man one vote the military council in, in turkey ekugaana lwaki america erina gwerekutokoleya abantu bitaano asatu mukaaga nebofuna one man one vote kati bano abenala ebwe baleeta ekintu kyabwe teberekeramu babaleetera proposal nga bagita the national council of, of state ngaeri abavu parliament nebagigoba kanyeyamba nagigoba the intention was how do we retain the values nra ntupdf why nga tebagala banewcomers olwo bakieriminatinga rcs nti ate zizizitinga ki ezo zifuse local councils to kill the history of nrm balyesigalizaawo akantu pulezidenti yalina banominationi mps tisinga takutukana bantu ten enominated nebagendayo nabo ne balya kati akukutana bakadde bana why it was here the mistake was done here they handed over their liberation tunane fighters ekakanyeyamba president nebamugirawo ddala baveteranis abalwana olutalo nebabagirawo ddala naye ngaate bano baali bakijjeggana kakati abo bakigongo eyo provision yalibaddewo the alliance the alliance that brought the, the, the victory enali mu victory was an alliance between the military wing and the political wing kigongo was the leader of the political wing the mhm. twa inseparable but is not way is no where it is written kakati bo bakiina nti yetavuganyizibwaye anti mwekiri nti abanigeria balina endagaano etali mpandiike nti president bwaba yava mu north addako ava mu south mhm, mhm, mhm. si kiwandike anywere naye bo bakirina ee eh, abawano bo bajja kusaanyaawo without fe abaganda tukuga nti azze oluvannyuma yategeera ekyoto bwe kyakumiddwa obubi eh, kyabalemera wano nekiwandika ti temuyinza kugenda mu liberation ne mugamba ti ekintu kyammwe mukiwaayo horosero you cannot surrender anything without a monitoring system nti ba former fighters baali balina okusigalawo in a different form kyebava baleeta mu draft constitution mwalimu the national council of states ngetulako ba division commanders baani the, the idea numbers you will reduce the numbers naye mwali baddemu electoral college ekuuma value za movement ekuuma value ezabatwala mu nsiko tebayina buli kimu bakiwaayo mukatale bagule e kati bwetwala mukazi womukatale nebamuguliramu okuba miranga ate eh. ate bakyasobola kikola kati kibula bajja kukigungu bakwata kintu kyabekintu eh, kyabwe bakikanyugayo mu bantu osanga mukyalanjuba nga agenze kuvuganya mubalema mm. mm. kuba nabajja oluvanyuma ekintu bakiwamba tunaberangamu ebyo mu lutalo kakane nenkugamba nti mukiseera kino omuntu asinga okubeera womutawana ye tumukunde eyo baluuni yenyini ogiteekako kakunzi konze neyabiaatinkubuuliraanti myezi mukaaga okuva kati omanyi wepani tumukunde gyayinatumukunde azannya mupiira gwakifiiriza mubinya amenya abazanyi n'abamalawo ani amulese tumukunde eh. hey. oyo mubi nnyo agenda okuba enaalimu agiteeke ku ttaka ye gwakifiiriza amuteling yo the nrm has made two mistakes ezigenda ogihontinga one you cannot wait ferong time without presenting the, the, the, the manifesto debate has been trivalized debate kateri ku, ku, ku nsonga yonna walabe ayina ensonga so the debate is going to shift from, to, to trivialism nebonoleta manifesto tewali agenda gisomamu kakati what is happening kiriwekiti no, no, no, debate eri kuchange tumuku eriwa eri kuchange anti eriwa mudibetingaki mudibetingaki omuli bazaali omuli ba bad black omuli baani omuli abayimbi abadominated the politics this has been deliberately done kati mumbeere eyo scandals ezikola ani amanyi sikando tumukunde bwobanga olimu people power nga biwandiiko byo bifu mm. akwabiza <laughs> sitegedde tumukundi yenenyini ye musasi wa fitina mhm. he was in security for long time mm. mu uganda mwali baddemu elaw nti omuntu asavinzeeko mu security teyesimba mu kifo kyonna n'okulirizinga information nga miso yebikola etali yammwe anti ayina data tumukunde hazdaakati bwobanga oli mu people power hey. Eh, eh, nnempapula eh, hey. zo nfu hey. tumukunde akwabiza and we shall have a general election after election why kese zijja kuba nyingi nnyo mu kooti okuba wamatulayo anti tumukunde ajja kuyita ah, ah, abirina yisa ebirina nabaga nti embwa bweba eyina gyeraga egenda efuka mu kkubo ewagikonfusinga embwa ejja egoba musulo gwayo tugobakaolignated tumukunde yatandiaokunonyaamaanyi gatumukunde nga gali underrated ah, nkugambye nti kasita mutriverizing okulonda kugenda kudda muki mu sikandozi tumukunde agenda okuba abatalina biwandika abamalewo muzina empola naye nga yayina ensonga gwe gundi wali otunda ku njaga gwe <laughs> watunda ku njaga gwe kati akalu kaveemu kwayatire obuyingira ewange eh, the strongest weapon intelligence has on an individual is exposure akwabya akwabya tumukunde is dangerous ate agenda okukuba bano i even suspect <laughs> omanyi bwe batega bomu neetulika bayita ba forensic experts nti mm. does it bear the hallmarks of alqaida chaki yomundebe erimu gundi tumukundi ye mukama wabyekubuulira tumukunde yatandika okunonya akalu nabeera mu security nabeera mu iso very dangerous anti kyonoddiramu bano babadde tebayimba people power agenda kuteekawo mbotole eno gavumenti agenda ogibatulalwaki olowooza nti popower baluuni ngabaluuni egenda kutulika eja kutulika njimanyi ngaefunyekati abenalemusikando ze bayina tebatandikidde ku byakyaki ebyo hmm. ojja kulya namasomero ge batunze hmm. balioke bakusaba eripooti y'amasiro bakusaba eripooti yakayiira basaba eripooti ku kongo bakube sikandozi zonna ate ngaakuba selectively ripooti ya covid oliokolabe olabe embiro oliokola tumukunde zidedire azanya gwasifirisa tumukunde nzirako mm, gwetuzanyanga nange kana eno magazini ogiraba why the kaihura eh, nagamba nti kaihura tumukunde the end up in edulo nakawandika ddi 29 february 208 ah! eh, waliwo balwanira balwanira mm. nimbaga nti kayibula ajja kuba ono mhm. kayibula aine eh, nawandika kayibula wano nembagamba nze ntuula ewange ntuula ewange nembabuulira nti abaaba <laughs> tumukunda alabira dda ono malayika bamuyitaani akima abantu ku nsi atta akima okutta e, e, katmautnti e, kati oyo yetumukunde atunulira abadduke <laughs> abanyenya ebiwandiiko ebifunga balagewampubiwaine agenda nti as for there are several advantages he has over to mukunde unlike his other colleagues his name has not featured in any corruption scandal despite having, having participated in a number of the committees that, like eh, Chogam. Nenguga Kayikula follows a strict code of his office he does not pretend or hide from the truth. For example, he served and headed the anti-smuggling unit of UNA. He was never implicated in illegal confiscation of people's goods. Interestingly, despite his brutal, in inverted commas, brutal police, Kale performance has been hated by, by political, by, by politicians across the board. Kayihura humbles himself in the face of criticism, he humanly deals with errant officers and at times reprimands them in the public. He will not hesitate to apologize for the mistakes committed by his officers and visits relatives of victims of riots as one way of consoling them. Although many government officials live lavish styles that expose their wealth, Kayikula lives a simple life and few people know much about his wealth. naye tumukunde lavish spending waliwo lweyayita mu mm-hmm. luguudo lwebakola nalagira twakita nezivaawo nagitamu minisita waliwo lweyagenda nga bagoba omuntu mu nyumba he was collected naganja basiba nafumula abagundi bonna kaga compared nababuulira ti compared tumukunde ne kayewula it will end up in a draw and it ended kakati bano bano abakuluguka nebagenda mugundi thats why imtellingkatononyo lwaki abantu balowooza nti gino tumukunde kijingi balese kireeta ah, ah. munyiivu ayina ensonga zengeomuntu ah, ezimulesewama kuba kagundi ako tugende nsoka mbuliku ekyo eh, mm. ngenda ekikubulira naye soka okuba akantu ako bagwano bange abafellowship kyekibabeezaako eh, linda kwatono kansoke kansoke nzijewo bakabuno katono nnyo today ampuliza tovaku mukutu wanji wali badde nno omwami omulungi n'ogula airtime wali ku dduuka mazima nze yakavaayoeyo lwaki tewaŋŋambiddewo eh, gwe lwaki tewambuulidde ng'ogenda mu biseera nga bino kitaasa nnyo okuba ne mtn momo weeterekera akasente ku simu yo olwonyige star emomu 5 hash oba okozese my mtn app okugula airtime bandos okusasula school fees amasannyalaze tv amazzi n'okugula ebintu wonna woba obyetaagidde weekuume ne mtn momo mbutuufu nze sidda mu nkuba manvuli weeri awo ku mmeeza ne masiki everywhere you go mtn mtn eruŋŋamizi wa uganda communications commission oh, there is this thing huh? yeah, i heard from tamare mirundi and was talking about how i think was referring to mwenda how is also being tortured and that is, is trying to save, <laughs> to save mwenda it was something very funny which I looked at, but uh, at the end of the day, I realized it is a bit, uh, it is a bit correct. Let me tell you one thing. You know, Andrew made a mistake, and that mistake in particular, um, he became hot-tempered and did so at the wrong time after so much had been said. So there was no way he could survive the wrath of His Excellency. So that is why he has to go out there and complain to the top of his, of his head. But that is normal. No, I cannot say that it is very normal. Because, first and foremost, uh, you see, he was cited in, uh, in, the, in the games in the Ministry of Education. He was again cited in the in the games, in the Ministry of Health. During the food relief, you get it. The losses which amounted to almost the, almost the 8 billion. Hmm? It was cited in the same games. Now cited in the masks and then the radio program. Now, when all that is put together, obviously, what would you expect? Of course, nothing you could expect. nothing soft you would expect. So he has to be served. Okay, now I understand. Mm, but, but the only problem is that you did not zero down to, to, uh, to the core points, which was a very important thing. But anyway, uh, when you see how the whole thing happened? Because I was trying to take a very close look at it. You see, Andrew has been dealing with several people, and in secrecy. Now, uh, according to the reports, he was silently moving here and there secretary meets will be Besje, secretary meets will be um, Gishamuntu, uh, secretary, separate meets will be uh, Bobby Wine. There have been several, several of that. So when he got a few questions, when he was questioned by His Excellency, I think he messed up somewhere. He messed up somewhere. And that is how he lost it. But what I would say personally, oyo mugenyi wa bobi wine Bida ayogera kutumukunde. ekyo nagendayo oyo mugenyi wa bobi wine kyobala nkugamba fe mubyalo kasitola babukyayo ngaabantu bagezinzeko bakola akakala ekidirira kugwa eh, kasitola babbaalayo nga baginywamu nnyo linda kugwa waayi baba bategedde nti nti abaana bo tebamanyi kubala bwolaba edduuka erisibyakakala supermaket esibyakakala enyina kugwa bobi wa people powe yina okugwa pepa oyina okugwa kubana abantu befunye ate baliwa befunye bnti nkubuuliddedp teyina buloko these opportunists who have realized nti abadp babagamba nti osavinga tamu bbiri novaayo mhm. t bamaze okwonoona dp badduka nze kasanda banambooze bwenti manya lupiya banda yakirimu segona abo bonna kasola basebwanika nabaga nti rupia banda rupia banda balwana ne mandala ye rupia banda yagala ekintu ekikuuma obugagga bwe eh, eh, namayanja florence oyo wa rupia banda kakati ate yabalagira nebagenda mu ssuubi n'akibalamu n'abajjayo ate nebakomawo ewa mawu mawu yalwana ne rupia banda kankusomere wano mu katabo kange nkugamba nti this is why the two groups emerged in the government one headed by professor bukenya and another one headed by imbabas however these groups apart from disagreeing on who should be president among themselves they have no fundamental differences this is why they all served under the Chogam Organizing Committee and nobody detected wrongdoing because their interests were protected. If they have sharp differences, as they pretend, how come that the Mbabazi faction that was closer to the president agreed to Bukenya's appointment as chairman of Chogam Organizing Committee? Why didn't they fight for him? Uh, why did they fight for him to remain vice president? Secondly, both groups fight only those who are committed to the president. Why don't they battle over control? of national resources. Why do the two groups agree on routing? Finally, one of them has total control over the Uganda media. Why don't we see the media attacking the members of the other group? This media, like New Vision and book and the Red Paper, only undermine the president because the two groups wrongly believe that they benefit from the president's departure. They only differ on who should succeed him. Therefore, they both agree that the president should go. They are seeing his continued stay in power as a threat to their own survival. They wrongly believe that to protect their wealth, he should be sacrificed. Museveni's continued stay in power sends shivers to their spines. One, they know that their members are lo losing grip on the anti-corruption agencies, the Kaigigo Tita General, Binobabi Wamba. This means that if Museveni goes beyond 2016, Ekitegeza Kadda, their whereas is in danger. They know that sooner or later, Ugandan is one mask them. The more Museveni stays in power, the crowded political skies are becoming to clear. Ugandans are realizing who are the real thieves and they are paying for their blood. Dr. Besi is also on the decline. Blaming Museveni and heaping everything on him for political psychic cooperation is raising the ground. Government thieves are like a mobile phone thieves. If one steals a mobile set, he must disappear as soon as possible because if he does not switch it off and it rings, the owner will realize the loss or if a search is made, the culprit will be apprehended. This is why the mafias want to overthrow President Museveni, before the population realizes who is the real thief. This is what explains the current political crisis. na They know that the mobile the mobile phone is about to ring. The owner will soon realize that his phone is missing, like a telephone thief who, give, who, who gives excuses for his quick departure. These two groups of the mafias are giving reasons for Museveni's removal. However, I return to this. This later. One group paid Mao shillings 1.5 billion mm. for the campaign. The same people who were supporting Haji Nasa Ntege gala to take over the party, the party dropped him like a hot potato. They opted for Mao. Remember, Mau had left the DP and ganged up with Agula Awoli to form another party, the Progressive Party. Mau was liberated for two reasons. One, the party had to choose between retaining the Catholic Muganda as the tradition has been or to retain the Catholic link and lose the tribe tag. John Sebana Kizito is an Anglican, but who is more close to the Catholic Church than his Anglican church. He, succeed, he succeeded Dr. Semogere and stood in terms of six elections. He stepped in as a counter to the basic rate that if they realized that they were losing elections and opted to withdraw, the DP would take advantage. Sebana helped the NRM to check this arrogance and he was forced to return. Dr. Besige was forced to return to retain Dr. Besigye in the rest until humiliation at the polls. Second, this group that invested in the DP wanted Bukenya for a possible alliance between northern Uganda and Buganda. They did not have overlook the West. One of the architects of this Bukenya Mau alliance through the Democratic Party hailed from Western Uganda, who could effectively take care of the interests of the West Western tycoons at the exit of the president in case his campaign succeeded the parliament. And you, kyebaali baagaza dp luli kyebaagaza people power tubulire the same game eri etya baleeta mumawo mm. bukenya jje mm. bakole naye alliance mm. eh? wanu bakube besi yali atiisatiisa okuvamu ne baleeta sebaana kizito mm. kakati sebaana kizito bwavaako ne baga nti abaganda babadde bangi kati tubate tulete omukatuliki mm. mawuba aleta mulete mm. lupia banda yamuleta namuone yasoka namuwa initial 1.5 billion ogenda yesimbewo naye lupia banda akozesako omulundi ogwo That's why they are punishing Mao, having been used, is very stubborn. Nobody, I hear these idiots arguing that we have DP block has negotiated. You don't have powers to negotiate with the, the, with the Bobby Wine on behalf of DP. You are ah, rejected. Power to Jirina. To Jirina. Mm. Gano Masira bagasaze mchigere. Eh, yes. e, Gano Masira. Bosala Masira mchigere. Mawa atula bulu unji. Na boba jabako. Kasi tola banambose. One, two. tegera lupia banda nambuzi eh? ite ya people's government na jena basho kaliba mkupa mkumira na hali wakala chitekeza ya labi umu sana mkugambi nti no hmm? baya kala ukuleta dipi mobile kastola ba nambuzi wantu sumanyi buganda mjeka ani kastola ba nambuzi yuri nga lupia banda ya ambasada wa lupia banda mkugambi second this group that invested at the dp wanted Kenya for possible alliance between um, this is why the group paid shillings 200 million to each of the four DPMPs who had crossed to Subi to, to, to, to, to lure them back to the Democratic Party. The Bukenya group reasons that they can get a slice of Uganda, votes or to have a foothold group in Mengo and share it with the Mbabas in their battle with Museveni. The same, the same trick. Rufia banda ya lupia banda ya balabi hey, lupia eh, banda ya balabi bino lupia banda ya bibala biebi mubye nyini kati chote geza nti oyo, na, oyo, oyo oyo oyo oyo omukazi Florence na mayanja mm. agent wa lupia banda lupia banda ya mwa milioni lukaga na lirokete soko tuli lupia banda yani e, eh, lupia banda amanyidwa lupia banda bamumanyi kasitola banamboze nola basegona nola bamuwanga abo bejenti balupia muwanga yali musajja we nitwawukana ku principle muwanga afuse opportunist eh? era the dp what the dps must do bwe bakuba mawo mu katuuni baagala kuga nti mawo yaleese obuzibu mu kibiina no no it is lupia banda lupia banda yayononya ya ekibiina kya dp yakiruli mawe abadde stabone nagezako omujjako bwe bujozi bwabwe bino ebintu bya lufiya banda abadde piki balina okukola si kuvuma mawo bano bamatakombiri akuna musituuni abatalina gye basula banamulindyamu bakube bakube buli webasimba musimbe wakalumukatte buli webasimba musimbewo ekitegeeza bobi wine yafunye ebizibu bereere bagenda mukuba mukubuulira people power tetuuka wetunalondera ngaesensebuse mm. ekenya bakola fordkenya bakola ford e ngaeringa people power mwe yabakola ekintu eki yayita martin shikuku yali sekeritale namuyita ewuwe newali ekyeggulo hmm. nebakifulumya mumawulire babuuza shikuku nti wa lwaki wagenze ewamwe yekiro to eat bugali kakati waliwo omukazi namwanduka wamuyita mwenda mukyala mwenda bawe yeyali kitiri mwenda eyali chief justice we kenya aliagala kulayiza mukamba munne kinyata namutugira mu mmotoka mm. kati namwandu oyo yagamba nesikuku nze namwandu nsulira awo nogenda osule wa musajja muno <laughs> kati bakuba shikuku shikuku ne bamukuba shikuku bamala mukuba ye muyine yesirikira do you know what it happened mm -hmm. ford split into two ford kenya ford rc it will happen to people power egendako yabuzaamu kasita olaba nambooze awo otegererawo lupiya banda kasita olaba ono omukazi florence namayanja oyo lupiya banda kasita olaba muwanga lupiya banda kakati mawu ono gundi people power esikidde ebizibu bya lupiya olutalo hmm. lwa lupiya banda ne mawu bobi wine asikidde olutalo lwa lupiya banda ne mawu olabe bakugambye ate nonako kamanukula kabanukula nakuleka bakuba ani ani ah, eh kabagama tumunereka muwanu ani atakola kana bobi wai ne kabogera ndi utubadde kabogera bonna ulira akasajja kali akasajja ne akasajja nze kwe pagoya toli de chairman yabadde yogera ye chairman gundi ye chairman wa fellowship kaheti <laughs> babuza nti lwaji kuokwate nnyo bali bali ku zoom ebiri ku zoom mbiwerezeri era banne tubabulira ti miso meso meso high technology services hmm. egenda kujaguza emyaka esatu hmm. olukungaana lujja kupata yaffe ejja kubeera ku constitution square hmm. abantu bonna abalina olumafia mafia tubayise <laughs> oba tulinamu lumafia mafia tojja ku mukolo kanisa njakuwa eigundi tikati okumanya abasajja bwe basajja banka ebadde genda kutuwola milioni za dola bina z'amasanyalaze kakati omukazi oyo n'awandiika ebbaluwa ngaakyusa emirimu gya pulezidenti beyawa emirimu sente ziyitirewo omuntu omulala kakati bazijjaeyo ziraga mubumeme bamafiya kakati gwe lwaki tobuuza ku muloni bananga abagisu abagisu abakazi abwe kiki nabo muyigo bak mulembalu abagisu abasajja abagisu abasajja ngaojaje olaba nandala mafaabisebo avuganya nabano <laughs> naye n'abajaamu abasajja bagisu naye abakazi abagisuba abaaki kati oyo gitutu is the most stupid minister in museveni's government ebyo bigambo byo yes i'm going to say i don't regulate kwekyo ngenda kumulaga ti the president made arrangements in raya the president the banker is going to lend us 400 million dollars what this woman has done is to change responsibilities sent as twale walala under the influence of the mafias and this money Uh, bwezabalemye okubbira muleya the man is going to umeme mpuliriza njagala kwebaza nnyo puroguramu eno okutugoberera ku mukutu ogwa paalo of africa radio ekula eh, eri omuntu wa bulijjo munanga otwagala nnyo nayikiriza tukuwumbire wano ate tugende mu the big story eh, ensonga zisobole okuba nga zitambula buli tusinkana olunaku olwenkya ku sande saawa mukaaga ku munaana ate mu programu yaffe bwino ku bwino